Mheshimiwa, haki haki sawa kwa nani? Na wale wachache wasiopenda haki. Mji mpya, mji mpya, mji mpya, dafu Mheshimiwa Katibu Mkuu, hii ni kata kwa Mnyamani, tawi la mji mpya, ni tawi jipya tawi la amani na haki. Tumeambiwa kwenye historia, kwenye risala kwamba tawi hili lina wanachama themanini na wanne, sabini na tano ni wapya, si ndivyo eh? Ni wanachama wapya kutoka Chama cha Mapinduzi, si ndivyo eh? Mheshimiwa Katibu Mkuu, wanachama hawa wametoka Chama cha Mapinduzi kwa sababu wamechoshwa na fitina na Chama cha Mapinduzi. Miongoni mwa mitaa inayoonewa sana ni mtaa Mji Mpya. Miongoni mwa mitaa yenye wenye viti wa babe ni mtaa Mji mwenye Mwenyekiti wa mtaa huu ni mbabe. Sasa mfikisheni salamu, mwambieni tumejiunga na chama cha wananchi kafu chama cha watu wa kudai haki na kutetea haki. Tunapambana kutetea haki. Kabla ya ishirini ishirini na nne tutakuwa tumeshakung'oa kwenye nafasi hii. Waambieni polisi jamii, waambieni polisi jamii wa mtaa Mji Mpya kwamba hatutaki tena wakusanye huo wanaoita ushuru au posho au kodi, sawa? Kwanza kama wanataka kufanya hivyo, wahakikishe vibaka kwenye mtaa vimekwisha. Kama vibaka bado wapo, wizi bado upo, watu bado wanakabwa, hatuwezi kuwalipa chochote, Kuna kazi wanayoifanya. Sawa, mtaa huu kuna vibaka kuliko mitaa yote ya, ya kata kwa Mnyamani. Mwenyekiti wa mtaa amejikata na genge lake na watu wake wachache ameugawanya mtaa. Sasa sisi tunamwambia atabaki na hao wachache alioamua kubaki nao, ndio atatawala nao, ndio watakaomchangia posho anazozitaka yeye. Sawa, sisi tumeenda kafu tunatengeneza uongozi wetu ndani ya kafu. Sawa jamani. Mheshimiwa Katibu Mkuu, una ratiba ndefu na mipango na uchaguzi ametuambia kwa wale tutakaopata fursa basi angalau tutimize tu ule utaratibu wa kikipato. Nikukaribishe wewe uweze kusema utakayosema na wananchi hawa ili uweze kuwahi ratiba zako nyuma. Mheshimiwa Katibu Mkuu, seme neno moja kwa ndugu zetu waliotoka Chama cha Mapinduzi na wapongeza, waambieni waliobaki Chama cha Mapinduzi, wale wenzenu Najua katika hadhara hii Mheshimiwa Katibu Mkuu walikuwa waje wanachama wengi sana wapya, lakini kwa sababu ratiba tumeibadilisha kutoka tarehe 18 kwenda tarehe 17, kuna wengine wameshindwa kufika leo, lakini wataendelea kuja kuchukua kadi zao. Wapo wengi ambao wamechoshwa na uonevu wa Chama cha Mapinduzi. Waambieni waliobaki Chama cha Mapinduzi, wale sio wana CCM, wale sio CCM ina wenyewe. Ndio maana wao wanakuambia CCM ina wenyewe, wenye CCM ni akina Rais Samia. Yeye ni mwenyekiti wa CCM, yeye ni rais, yeye mkwe wake ni waziri, mwanaye ni mwakilishi, mwanaye ni mbunge. Wewe ni nani kwenye CCM? Baba yako labda mjumbe, akifa uwezi ukarithi ujumbe, ukarithi bendera ya CCM, na wewe unajiita CCM, unaeboebo iliyofungwa na kamba. Wewe sio CCM. CCM ni Kikwete ambaye yeye alikuwa rais mtoto wake ni waziri, mtoto wake ni mbunge, mke wake ni mbunge, mtoto wa dada yake ni mbunge wa Bagamoyo. Wewe ni nani kwenye CCM? CCM ni Pinda aliyekuwa waziri mkuu, mtoto wake leo ni waziri wa sheria na katiba. Wewe ni nani CCM? CCM ni Makamba aliyekuwa katibu wa CCM, mwanaye leo waziri wa nishati. Wewe ni nani CCM? Na wewe unasema ni CCM huko Mnyamani mji mpya. Wewe ni CCM kweli? eti na wewe unasema wapinzani mtaisoma namba. Leo tunasoma wote au nyinyi hamsomi wana CCM? Na washukuruni sana nyinyi mliamua kuondoka kule. CCM wanatujazeni ujinga, ukifika wakati wa uchaguzi yake wanatuimbia wimbo wao ule, wanasema Watanzania napo Watanzania twapendeza, nambari wani, eh. nambari wani ni Unapendeza na t-shirt peke yake? Mwanaume mzima unapendeza vipi? Hata ukiwa mwanamke unapendeza vipi na t-shirt peke yake? Kwa nini hawakuletei na suruali? Kwa nini hawakuletei na magauni? Wametuona sisi azimu eh? Sasa sisi tunawaona wao wazimu, tunaondoka, tunawachia chama chao, wabaki na bendera zao. Sawa, tumejiunga na chama cha wananchi CUF, tumejiunga katika mfumo ambao ni mfumo wa haki sawa kwa wote wewe una fursa sawa na mimi, una fursa ya kugombea nafasi ya uongozi ndani ya chama kuanzia leo unapochukua kadi ya chama cha wananchi kafu. Sawa ndugu yangu, una haki ya kugombea kwa mwenyekiti wa tawi, kuwa katibu wa tawi, mwenyekiti wa kata, katibu wa kata, mwenyekiti wa wilaya mpaka mwenyekiti wa taifa. Una haki ya kugombea. Hiki chama ni chama cha wananchi. Maadamu na wewe ni mwananchi, tayari uko ndani ya chama chako. Ni chama kisicho na wenyewe Profesa Lipumba na mke wake na watoto wake. Uliwahi kusikia wapi mtoto wa Profesa Lipumba ni kiongozi wa kafu? Uliwahi kusikia wapi? Waulize CCM, je, wanapewa kina nani? Wanapewa kina nani? Na ndio maana nyinyi hawataki msome. wa leo mchana darasa la saba matokeo yametoka. Shule ya msingi Buguru, shule ya sekondari Buguruni, Buguruni Moto wanafunzi mia tisa hamsini wamepelekwa wakaanza kidato cha kwanza, wanafunzi mia tisa kidato cha kwanza. Shule ina walimu ishirini na moja. Hebu tumia akili na wewe uone wanaenda kusoma wale. Kidato cha pili wako mia sita achilia mbali kidato cha tatu na kidato cha nne. Mwalimu ananiambia shule hii ina zaidi ya wanafunzi elfu tatu ina walimu ishirini. Wao wanakwambia wametengeneza mfumo wa elimu bure. Elimu bure, ukiatua elimu yako bure, maana elimu yako haina maana na mfumo wa CCM unatengeneza elimu isiyo na maana, na ndio maana elimu ya chekechea bure, kwa sababu ni bure, haina maana. Elimu ya sekondari bure, elimu ya shule ya msingi bure. Unapoenda chuo au chuo kikuu unalipia. Kwa nini ulipie? Kwa sababu unaenda kupata elimu kubwa, ili uweze kuanza kuwa challenge utaanza kubishana nao, unaenda kupanua uelewa, unaenda kutaka nafasi sawa ambazo wameandaa kwa ajili ya watoto wao wanaosoma shule nzuri. Lazima wakupige rungu la kichwa, wakisha unabaki huku Sikilizeni CCM, mnatengeneza elimu bure. Elimu ya chekechea ni bure, elimu shule ya msingi ni bure, sekondari ni bure. Maana yake nini? Mnamkua mzazi mzigo kwamba hawezi kulipia gharama hizi ya chekechea, gharama shule ya msingi. Kwani karo chekechea bei gani ambayo mzazi hawezi kulipia? Ikiwa nyingi kwa mwezi shilingi elfu ishirini, si ndio? Ndio hii hamwezi kulipia chuo kikuu milioni moja na laki tano ada peke yake, kabla ya chakula, kabla ya malazi na mambo mengine. Ile mnaambiwa mnaweza kulipa. Nyinyi wazazi mnakuwa mmebadilika. Kwa hiyo nyinyi mlioko CCM wekeni akili kichwani, angalieni CCM kama inawapendeni au haiwapendeni, alafu mfanye uamuzi kama uliofanya watu wa Mjini. Tumeambiwa tusihutubie. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwa dakika hizi mbili na mimi naomba nione nikukaribishe ili uweze kutoa hotuba fupi, uweze kuwahi majukumu mengine ya kuonana na mabalozi na baada ya hotuba yako Mheshimiwa Katibu Mkuu, kuna zoezi la wanachama wapya hapo watachukua kadi. Baada ya hotuba yako tutafanya zoezi la kuwapa kadi wanachama wapya walioamua kuachana na Chama cha Mapinduzi wanaojiunga na Chama cha Wananchi CUF. Lakini niwaombee, kama umeamua kujiunga na Chama cha Wananchi CUF uwe ngangari kweli kweli. Uchaguzi maeneo yote ya nchi hii umevurugwa, uchaguzi maeneo yote ya nchi hii umevurugwa, mawakala wetu kwenye kituo tulikokuwa tumewapeleka hasa Tanga, Tanga mjini na ndei wamefika kwenye vituo vya kupigia kula wameingia wapiga kula wawili, maboksi yameshajaa. Mawakala wamebishi, wamepigwa na polisi, wameondoshwa kwenye vituo. Kwa hiyo bado nchi yetu bado haijawa huru. Kuna haja ya kupambana kuitaka nchi yetu ikiwa huru, na ndio maana tunasema gangari gangari na jino kwa jino hakuwezi kuendelea kulia, hakuwezi kuendelea kulalamika. Ni muda wa kuchukua hatua kwa sasa. Tunadai tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Tunadai tume huru ya uchaguzi mwaka elfu mbili na kumi na tisa yaliyotokea mliyaona, mwaka elfu mbili na ishirini yaliyotokea mmeyaona, hata elfu mbili na ishirini na mbili tumesema tujali, tumwone Rais Samia kama na mtoto Rais Magufuli. Tumeona hakuna tofauti yao bado gongo ni ile ile, wamebadilisha chupa. Kwa hiyo gongo hata ukiweka kwenye chupa ya soda itakulewesha tu. Tumeamini, tumeonja, bado sio soda, bado ni gongo. tumelewa Kwa hiyo tunasema gangari gangari, ajino kwa jino